ma se gli diciamo non dateci i soldi, onesta, eh? Capito, eh Peppe, se puntiamo su questa cosa fa venire i sensi di rimossa la persona. Eh, non dateci i soldi, però non vi lamentate se poi tutte le cose fanno schifo, però non ci ridate i soldi. Fa venire no. il senso di colpa alla persona e magari ti centesimo e mezzo.